Jak, apa benar informasi tentang akan diadakan majelis tambahan? Iya, nih, Saya tuh dapat informasi dari dia dan Memangnya mereka tahu info itu dari siapa? Tuh, analisnya beda. Riz, apakah benar informasi tentang akan diadakan majelis tambahan? Iya, benar. Untuk informasi lebih lanjutnya nanti diberitahu di grup ya. Apa benar nanti akan diadakan les tambahan? Iya benar, tadi saya mendapatkan informasi dari Bu Kalau kamu tidak percaya, tanyakan saja langsung pada Bu Oh ya sudah, terima kasih nanti saya tanyakan pada Bu Susan. tapi aku bingung soal minta izin sama orang tua takutnya nggak diizinin iya sama aku juga ya udah sih gimana nanti aja mudah-mudahan diizinin Nis, kapan boleh datang? Soalnya waktu sudah menjelang malam nih. Sepertinya sebentar lagi deh. Soalnya les sebentar lagi akan dimulai. Tuh yang lainnya udah pada datang. Sini sini. Ayo mas. Ayo masuk, ayo masuk. Ayo masuk. Ayo masuk. Ayo masuk. Masuk, masuk. masuk. di mana? Maaf, hari ini Ibu berhak untuk hadir. Nah, terus yang di depan saya ini siapa? Itu bukan saya, bukan saya. Kalian pergi aja. Oh ya sudah Bu, terima kasih. Iya, deh sama-sama. sudah mari kita doakan saja yang perempuan tunggu di sini jagain ibu ya. Ayo kita ke sana. Ya. Doain doain doain.